سلام دوستان آکالیس هستم و خیلی خوش اومدید به اولین قسمت سری ماینکرافت هارکورد ما خب بچه ها بعد مدت ها سری هارکورد هم شروع کردیم و میخوایم که این سری کلی سازه باحال بسازیم کلی فن و حرکت فان بزنیم و از همه مهمتر این که این سری فقط سری هارکورد نیست و در کنارش یک سری ادوانسمنت هانتر هم هست که فکر کنم اشتباه گفتم Achievement Hunter. که داخلش advancement ها رو ما خیلی سریع و باحال به دست میاریم خودتون میدونین که قبل هر چی باید چوب به دست بیاریم چوب جمع کنیم به دست بیاریم حالا هر چی قبلش من render distance رو کم کنم که دهنم سرویس render distance سی واقعا فشار میاره رو سیستم خب این از این تبر لازم داریم و یه دونه کلنگ که بتونیم باهاش سنگ جمع کنیم این تبره واقعا یه نعمتیه خیلی راحت و سریع گاوگوسفندا رو باهاش بکشیم اکثرا میگن که فقط یک کلنگ اول بازی کفایت میکنه اما به نظر من یک تبر هم بسازین براتون بر نیسته خدا رو این اول کاری جای خیلی خوبی استان شدیم و بغلمون پر گوسفند بود و خیلی راحت تخت رو ساختیم و شب صحیح و سالم میگیریم میخوابیم اینجا هم که اول اولمون Stone Age است که باید خیلی سریع اینو بگیریم خب نه Stone Age. من یکم دیگه سنگ جمع میکنم که باهاش furnace مینس اینا بسازم و بعدش میریم تا یک starter base پیدا کنیم و اونجا فعلا ساکن بشیم خب دوستان الان وقتشه که بیایم کلنگ سنگیمون رو بسازیم و دومی ادوانسمنتمون رو بگیریم این از کلنگ سنگی و ادوانسمنت گیتینگ ان اپگرید. راستی ادنسمنت های بعدی بودم خیلی دمدت هستن و احتمالا اینا رو هم تا آخر این قسمت میگیریمشون خب. او آهن اینکه زغاستن اینقدر نزدیکه واقعا خیلی خوبه چون اول بازی خیلی به زغاستن نیاز داریم و بدون زغاستن خیلی سخت میشه ما رو پخت او چی جالب برف پیدا کردیم این برفه واقعا خیلی چیز به درد بخور و کاربردیه من بیل ندارم متاسفانه باید همیان بسازمش و دو تا بلاک برف از اینجا بردارم که باش یک گلم بسازیم و برف بینهایت داشته باشیم این از این و حالا فقط کافیه که اینا رو همینطوری جمع کنیم آهن دارم میبینم فقط یک زامبی هم اینجا هست حالا چیزی از دست این خلاص شیم البته فقط یک زامبی هیچ ترس نداره اگه اسکلتی واقعا بعد فرار میکردیم یه بار دیگه بالا فقط یه بار دیگه خب نمورد این با بیاد مرده خب یک هم گرفتیم مانستر هانتر شکارچی هیولا سریع دونه توش بسازیم و آهنا رو جمع کنیم خب اینم چهار تا تورچ که میذارمشون اینجا و اینجا بسته دیگه آره بسته خوبه یه حاشیه بریم خب بچه به نظر یک جای خوب پیدا کردم که استارتر بیس من اینجا بتازیم البته این استارتر بیس بعد حکم یک جا داره برای برپا کردن معدن و اصلا قرار نیست اینجا ما فارمی چیزی بسازیم از اینجایی که بازی روی هارکورده و اگه من یه بار میبینیم کارمون ساخته است پس دارم که ذره های دایموندی ما کامل کنن و بعد از اونجا بریم سمت بیس اصلیم دیگه حتی حوصله استارت بیس هم ندارم فقط میخوام سریع منتقل شیم به اون جایی که مد نظرم هست خب قبل هر چی یک فرنیس که کنیم ولی قبل اونم نیاز داریم به یکم چوب خب اینم از تبرمون تبرمونم که به فنا رفت 48 تا چه عالی یک تبر سنگی یک دونه چست و همین دیگه آتاشقالا بندازیم داخل این یه فرنیس کافیه همون هم بزنیم بپزه اینجا که دیگه کلی کار داریم فقط قبلش یه در اینجا بذارم که یه وقت زامبی چیز نه تو ما رو بزنه سرویس میکنن نه دیگه هوا تاریک شده بگیریم بخواب هنوز شب نشده فکر کنم دیگه الان شب شده باشه آره بسیار خب دیگه فکر کنم وقتشه ماینینگ هم شروع کنیم بعد قبلش غذاها کاملا بپزن چند تا تر بسازیم و بریم پایین یک بیل داریم اینجا چی بیلی یک کلنگ هم داریم نیمه جونه با این وسایل عتیقه و این همه بلاک بکنیم و تا ارتفاع 11 بریم پایین دیگه من اینجاش میذارم کات میکنم و وقتی رسیدم پایین دوباره شما رو میبینم خب بچه ها اگه این ویدیو رو دوست دارین حتما ویدیو رو لایک کنین کانال ما رو هم دنبال کنین در صورتی که دنبال نکردین و من لینک حمایت مالی هم درست کردم اگه دوست داشتین میتونین ما حمایت کنین لینکش تو description هست و همین دیگه اینجا هم بسته بودم که برم شیر بیارم اینجا کریفر است واقعا جای ترسناکیه اولین باری که هارپول بازی میفهمم واقعا ترس دارم هولی شت وای قلبم ریخت شانس و اوه اوه اوه اوه این دوتا کم بوده که یه اومد پایین دیگه نور الان نوره البته اون یکی مو تو دواره فقط این یکی باقی مونده و یکی هم فکر کنم اون بالای صخره بود این لگه کار دستم میده آخر سر خب این سراغ این 땡이. 오오오오. 어, 와. 어, 어, <laughs> خب بچه ها این اولین دایموندی که ما اینجا پیدا کردیم امیدوارم که حداقل یک پنج شیشتایی باشه او انگار کم کمش چارتایی هست یه چی از این بهتر یکی دو تا او زایه شدیم رفت فقط دو تا بوده انگار شت بیخیال خب این چند تا اینجاست اینا رو همه رو برمیدارم هفت تا اینا همه بلاک کنیم حال وقتشه وسایل سایر دایمونیمون هم بسازیم کلنگ میخوام تبر و بیل کاملا به اندازه فقط وسایل میخوام برای ساخت خونه خب فکر کنم الان وقت خوبی باشه که بیایم وسایل وسایل چیه زیرهای آهنیمون هم بسازیم تنبون آهنی میخوایم و یک کلاه آهنی این آشش اینم از این خب شمشیر درست کنم یا نه آیرون اسوو اتک دمیجش که پایینه چون تبر اتکش از این خیلی بیشتره بدش کنی درست نمیخونه بیخیال سه تا ادوانسمنت اینجا داریم که به نظر این ادوانسمنت ها رو توی همین اپیزود بریم بگیریم تمام و مواد مساله لازمش هم داریم بچه اگه این ویدیو رو دوست دارین حتما ویدیو رو لایک کنین اگه تو کانالمون جوین نشوین همین الان بازن دکمه subscribe میتونین تو کانالمون join شین holy shit skeleton. خب یکی از advancement ها رو همینجا میگیریم این آشش این از این دست به تو بدم کیف کنیم کردی با خودت با چهار تا تیر میتونی منو بکشی ولی اون کریپره بیخ گوشم گذشت نه اون بود به خاطر یک حرکت ناشیانه بمیرم توی اپیزود اول رفت هارکورت شت این چی بود هیچی خب رسیم به آبسیدین اینو خراب میکنم که هرچی اینجا بود بسوزه یه چیز دیگه میخواستم بگم که فراموش کنم. خودی گن زدم واقعا گن زدم شما خب اینو بزن اینجا که نرسه میخوام لاوا بگیرم اوکی این از ادوانسمنت مربوط به لاوا حالا قیمت آبسیدیانه یک 20 آبسیدیان من اینجا جمع میکنم که هم پورتال هم درست کنم قسمت بعدی هم این چیمن تیبل خب این اولی شه نه جلو خب توی سورس بلاک وایستادیم دیگه پامون خب، راحت شد عجب عذابیه این دیگه با دادش به خیلی زمانی که یک پلنگ افشنسی 5 داشتیم و خیلی سریع و راحت آبسیدیان ها میکنیم ادوانسمنت مربوط به ابسیدیان بقیه شما من جمع میکنم و بعد شما رو میبینم خب اینجا یکم روشنش کنیم اینجا هیچ خبری نیست او دایموند مرسی خب انگار زیاده نه خوشمون اومد خوشمون اومد شیش دایموند هنوز اینجا هست اگه بتونم یک فرچون سه یا یک سیکتاش گیر بیارم خیلی خوب میشه اصلا اینا رو فعلا ماین نمی و هر وقت که تاچ و فرچون گیر, گیر آوردن میان سر وقتشون لیول هم که نزدیک سیه لیول 26 دقیقا پر شده است الان بریم این چیمن تیبل رو بسازیم یک دو تا فن حال دیگه هم بزنیم و با همدیگه خداحافظی کنیم دیگه دوست ندارم این اپیزود اول خیلی سنگین بشه و یک چیز دیگه اپیزودهای ماینکرافت هارکورد رو سعی میکنم هر روز بذارم اگه هر روز نشه هر دو روز یک اپیزود میدم بیرون بگم شوکین اینا بکارم که دارشون بیشتر بشه این از شوکین رو سه تا از لازم داریم که باهاش یه کتاب درست کنیم و در نهایت این چیمنت تیبل رو رو میذاریم همونجا بمونن تا روش کنن چند فکر کنم داشتم آره یکی لازم داریم یعنی یک کتاب آبسیدین دو تا دایمون خب این از چیمن تیبلمون اما یک مشکلی که هست اینه که ما به تعداد کافی قفسه کتاب نداریم که لول اینو max کنیم و این که ما میده خیلی ضعیفه ببینیم چی منسمنتی داریم ما اینجا اینا نمیتونیم بگیریم این نه این نمیشه اینو میتونیم همین هم به دست بیاریم سطح رو بزادم دست و بپریم خب اینم از این advancement خب دوستان اینم از این اپیزود اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین دکمه subscribe و فشار بدین و اگه دوست داشتین حمایت کنین لینک حمایت مالی description هست منتظر ویدیوهای خیلی باحال و جالب باشین من سعی میکنم هر روز براتون ویدیو بذارم و منتظر کامنت های قشنگتون هستم تا ویدیوهای بعدی اپیزودهای بعدی خدا نگهدار ولی قبلش بذارین اینو یک امتحانی بکنم اگه ماهی رو از آب بگیریم میمیره یا نه shit. تا خب، به حال همچین صحنه تو ماینکرافت نیده بودم اولین بارمه <laughs> تو هواست اصلا پشمان فر یه پشم ندارم بالاخره مون خب بچه ها منتظر ویدیوهای جدید باشین تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار